واہ بیلا ست واہ بیلا واہ بیلا ست واہ بیلا کیا قیامت سے کم ہے کیا قیامت سے یہ کم ہے ہوئی موتا چادر کی لاڈلی بیٹی قیامت آر کیا ہوئی قیامت آر کیا ہوئی ہے کلمہ گو تماشاہی ہے کلمہ گو گو تماشاہی چکی گردن عابد کی قیامت آ چادر کی علی کی لاڈلی بیٹی قیامت کا قیامت یار کا کا جہاں سے پاس لاد بار کا کا جہاں سے پاس راد بار کا تھا چند قدموں کا کئی گھنٹوں میں گزری ہے کئی گھنٹوں میں گزری ہے یہاں سے میری شہزادی قیامت یار کیا ہوئی ہوئی ماتا چادر کی علی کی لاڈلی بیٹی قیامت یار کیا ہوئی قیامت یار کیا ہوئی قیامت یار کیا ہوئی سر بازار شامی اپنے بچوں سے کہتے تھے سرے بازار شامی اپنے بچوں سے کہتے تھے ستاؤ اس کو سب مل کر قیامت آ